السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة هذا الصور اللي راكم تشوفوا فيهم تابعي لقناة قويميلا هذا القناة قدمت خدمات لقناتي فيما يخص الجينيريك تاع الفيديو أيضا أزرار الاشتراك نشكر بزاف قناة قويميلا على هذه الخدمة الرائعة وقناة قويميلا تقدم فيديوهات راقية في مجال الطبخ في الطبيعة فيديوهات تفاجئ للخاطر نطلب من المشتركين الأعزاء الاشتراك ومتابعة القناة إذا حبيتوا رابط القناة تاع غويميلا راه تحت هذا الفيديو والآن سنمر إلى وصفة اليوم اللي هي المشحمة أو كسرة بالشحم هذه الوصفه انايا نحضرها مره في العام مور العيد الكبير يعني في هذيك الفتره يكون متوفر عندي الشحم لتحضير هذه الوصفه سنحتاج الى العجينه والحشو بالنسبه للعجينه هي نفسها العجينه اللي نصنعوا بها خبز المطلوب وتقدروا تستعملوا اي عجينه اخرى عندكم ناجحه سنمر مباشره الى المكونات وطريقه التحضير بسم الله سنبدا اولا في تحضير العجينه هنا في الاناء راني واضعه 500 غرام بين دقيق سميد وفارينه او الدقيق الابيض وضعت 100 غرام سميد و400 غرام فارينه يعني الفارينه اكثر من السميد باش تجيكم خفيفه من بعد اضفت ملعقه صغيره نتاع ملح من بعد غادي نزيدو نضيفو ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز او الخميره الفوريه غادي نخلطو قليلا من بعد نجمعوا هذه المكونات بالماء الدافي يعني العجينه تاع اليوم عجينه بسيطه تقدروا تستعملوا العجينه اللي شفتوها معايا من قبل غادي نخلطوا مليح المكونات ولازم نتحصلوا على عجينه تكون طريه كثيره مثل تاع لابغيوش وايضا اضيفوا ربع ملعقه صغيره تاع خل باش العجينه تجيكم شابه من بعد هنا اما بواسطه اليد او بواسطه العجان غادي تعجنوا العجينه جيدا حتى تشوفوها ولات مطاطيه وما راهيش تتلاصق في الاناء على الشكل راكم تشوفوا فيه في الصوره بعد ما عجناها هذا الاناء راني واضعه فيه الزيت وغادي نفرغوا فوقه العجينه وغادي نشربوها مليح هذاك الزيت يعني تدوروها بواسطه اليد او الكوبات من بعد غادي نغطوا العجينه ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها وهذه العجينه هي نفسها عجينه المطلوع بعد هنايا العجينه بعد ما تضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا في الصوره غادي نوضعوها فوق طاوله العمل وماذا بكم وضعوا شويه الفريده لان العجينه هذه تتلاصق الان غادي نقطعوها الى اربع قطع لاننا حضرنا زوج خبزات كبار وكل خبزه فيها قطعتين من بعد ناخذ القطع وغادي نعطوهم شكل كروي وغادي نخلوهم على جهه يرتاحوا قليلا باش من بعد تسهل علينا عمليه التوريق نتاعهم هنا غادي نورقوهم هنايا ورق الطهي وضعت فيه دقيق الابيض وغادي نورقوا الكره غادي نورقوها على سمك كيكون رقيق هذه الكره الاولى نفس الشيء بالنسبه للكره الثانيه لاننا من بعد غادي نلصقوهم مع بعض نوضعوا الفرينه وورقوهم بالوراق ولا شفتوها تتلاصق زيدوا وضعوا الفرينه هنا بعد ما ورقناهم غادي نوضو الحشو في الحشو استعملت حبه بصل كبيره مقطعه الى قطع صغيره هنايا طماطم نحيت لها القشره وقطعتها قطع صغيره وهنايا الشحم هذا الشحم اللي نستعمله في الملفوف استعملت فقط كميه قليله مقطعه الى قطع صغيره استعملت ايضا بابريكا فلفل احمر حار وهنا الملح بالنسبه للبابريكا الا ما كانت عندكم حاضر تقدروا تستعملوا فلفل الاحمر الحلو وزيدوا معاه فلفل اسود كاين ايضا اللي يضيف لهم المعدنوس كاين اللي يضيف الثوم فقط بهذه المكونات تجيكم بنينه غادي هنايا نخلطوهم جيدا بواسطه اليد من بعد غادي نوضعوهم فوق العجينه وما لازمش توصلوا حتى الحافه خلوا هكا واحد 2 سنتيمتر ما فيهمش الحشو باش من بعد نقدروا نلصقوا العجينه الثانيه فوق الاولى بعد ما نوزعوا الحشو على جميع المساحه غادي ناخذ الماء وبواسطه البانسو غادي ندهنوا جميع هذيك الحافه اللي ما وضعناش فيها الحشو باش من بعد العجينه تلصق بسهوله فوق الاولى ومن بعد من يطيب هذيك الخبزه الحشو ما يخرج لكمش منها هنايا غادي نحمل العجينه الثانيه اللي ورقناها ولا لصقت لكم شويه وضعوا شويه فرينه غادي نغطوا بها الحشو بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره طريقه سهله هنا غادي نعدلوها جيدا بواسطه لاغولات او سكين غادي نعدلو مليح العجينه يعني نعطوها شكل دائري يكون متحوف وهذه الطريقه شفتوها معايا في فيديوهات سابقه وين صنعنا المطلوع المحشي بعد هنا ما عدلنا العجينه انايا وضعتها في طاجين تقدروا توضعوها في اي بلاطو اخر انا وضعتها في الطاجين لانني من بعد غادي نطيبهم على درجه حراره عاليه وهذاك الطاجين يقاوم الحراره هنا غادي نعدلوها مليح ومدابيكم الا كان ورق الطهي عندكم كيما هكا طالع بزاف تقدروا تنحاو بوسط المقص باش من بعد ما ينحرق لكمش في الفرن نفس الشيء بالنسبه للكرتين المتبقيتين ورقته بنفس الطريقه اللي شفتوها في اول الفيديو وهنايا ما وضعت الشحن حضرتها كانني حضرت بيتزا محشيه وضعت الصلصه تاع البيتزا من بعد بصل مقطع قطع صغيره تقدروا تزيدوا الطونه والفلفل تقدروا ايضا تزيدوا لحوم حمراء او بيضاء وايضا زيتون من بعدها وضعت الجبنه المبشور وفي الحافه ايضا راني هنايا ندهن بها بالماء باش نقدروا نلصقوا العجينه الثانيه وضعت العجينه الثانيه فوقها وغطيت الحشو مليح بعد عدلته وغادي الان نعطيها الشكل دائري متحوف وهذيك البقيه تاع العجينه عجنتهم كامل مع بعض وصنعت بهم كره وحضرت بها كما راكم تلاحظوا هذا السفلي ايضا راه محشي من الداخل وخليتهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم من بعد قمت بتسخين الفرن على درجه حراره عاليه اعلى درجه حراره 250 درجه مئويه ما يعادل 500 درجه فرنهايت بعد ما لحقت هذيك درجه الحراره دخلت الخبز داخل الفرن وهذوك زوج خبزات وضعتهم في اسفل الفرن ديالكم بعد هنايا مرور 15 دقيقه بالخف يتحمروا لكم لان هذا الخبز ما لازمش يقعد لمده طويله في الفرن لو كان تخلوه لمده طويله غادي يولي لكم صلب بالنسبه للاحمرار نتاعهم انا ما شعلتش عليهم من الفوق يعني شعلت فقط اسفل الفرن لكن عندي المروحه الا ما كانتش عندكم المروحه تقدروا الدقائق الاخيره تشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا لكم مليح هنايا بعد ما خليتهم ولاو غير دافيين شويه راني نقص فيهم دوك تشوفوا كيفاش يجوا من الداخل هنا فقط ملاحظه كما لاحظتوا هذا الخبز انا طيبته في الفرن لكن تقدروا تطيبوه في الطاجين فوق الكويزينيير مثل ما تعملوا المطلوع في هذه الحاله ما توضعوش مباشره فوق الطاجين خلوه على جهه في ورق الطهي حتى يتضاعف الحجم نتاعه من بعد هذاك الطاجين وضعوه فوق الكويزينيير وخلوه حتى يسخن مليح بعد نقصوا الكويزينيير رجعوها درجه حراره متوسطه من بعد رفدوا الخبز نتاعكم به بالورقه الطاي ووضعوه في الطاجين يعني غادي طيبوه مثل ما طيبوا الخبز نتاع المطلوع وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم نقولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله